在周一的部分，我们逢到的是福星日，这也意味的是，如果你希望你提升家里的家运哦，我们务必呢要在周一的早上的辰时，也就是早上七点到九点的时候呢，来做一个扫射的动作。切记这个扫射动作是要由外往内扫，还有当天的垃圾呢是不能够抛掉的，必须要等到隔天才能够丢弃哦。 再来，同时会建议呢，除了扫射大扫除之外呢，也建议大家可以同时防疫做一个整体的大消毒哦。另外，在周二这一天，我们会封到的是金凤盘龙的日子，这也是意味的是在当天非常适合可以重新做安床，或者是有需要入宅的朋友都可以参考当天来做使用。当天也非常大力，我们可以注册结婚哦，所以嫁娶开市都是。 非常适宜的，需要的朋友不妨多多参考一下。而在周三这一天，我们封到的是月半饮食哦。在七正适余的这个学术上面呢，我们是这么称呼的。那么在西洋方面呢，星象的时候，我们是称它为月全食。那么天文馆可能就会呼召大家说，大家不妨可以看看这个星象啊。但是到底可不可以看呢？在这边老师会建议呢，尤其是这一次的这个月全食呢。 它涵盖的范围呢是在亚洲地区，所以非常不宜去观看哦。它发生的影响的这个磁场的时间呢，会是在下午的四点四十六分，一直到晚上的九点五十一分。那请大家呢尽量不要观看哦。那同时呢，这个月全食哦，月半盈食可能会带来什么样的效果呢？如果我们反过去看过去的这十几年来的一个。 月全食的一个状况来讲，在英文呢，它称之为 Total Lunar Eclipse。在今年的部分呢，它的上升位置呢会达到的是零点四四七四一，而在前一次的这个月全食呢，是在二零一九年的一月二十一号，它是在 Descending 下降位的伽马值零点三六八四，在当时呢，我们逢到了以色列空袭了叙利亚。 那另外往前看呢，在二零一八年的七月二十七号呢，它是在上升位置伽马值的零点一一六八，这个时候发生了巴基斯坦的这个变天了。那另外再往前看，就是在二零一一年的十二月十号，它在下降位置的负零点三八八二的位置的时候呢，我们逢到了这个俄罗斯哈的。 的反政府的一个抗议事件。那再往前看，同年的六月十五号，在这个上升位置的零点零八九七，奥巴马因为了利比亚的事件而被众多的律师起诉。再更往前看，在二零一零年的十二月二十一号，在下降位置的零点三二一四的时候，逢到了伊朗的大地震。由此可见呢，我们可以大概看一下。 在月全食的一个状况的时候呢，呃，尤其是当它是逢到了下降位置的时候，就容易逢到了天动地动的一个状态。也就是，如果不是天灾人祸，那不然呢，就是在这个上升位置的时候，就容易产生了政治相关的一些异动跟变化。那这个时候呢，我们可能在反观它的影响范围，会是笼罩了在亚洲地区哦。所以这个时候会建议呢。 大家呢要以平静的心态呢去看待这一次的月全食哦，它的影响力呢主要不会是针对这个疫情的变动，但是比较可能会是针对呃这个政治相关的一些变动。那再来呢，我们也会建议呢，在当天呢它代表的是吉事，完全是不宜的，所以请大家务必要避开使用周三这一天。 而在周四这一天呢，我们逢到的是当月的月破大号，同时逢到了逢这个重日哦的星宿入住，所以呢，这个号呢，这个号劫会双倍。因此在当天呢不利吉事，但是我们可以透过药浴的方式泡澡来达到除病气、除秽的效果。同时，如果你有佩戴水晶，需要重新做这个嗯加持啊，我们可以透过宝光。 的方式呢，来把它除掉这个晦气跟病气啊，尤其是佩戴在病人身上的，或者是你这阵子运势比较差的，就会很建议把你的这个宝石呢，哦，在晚上的时候呢，让它透过月光呢，来从事重新呢做一个加持，不会的动作。而我们看一下，在周五的时候，逢到的是午拆灶的日子，如果刚好家中呢正在做装修。 厨房的部分呢，切记这个灶的部分在当天是不能够动到的。当天同时呢，也逢到了白虎星宿，那它主要会影响的是针对今年的属鸡跟属兔子的朋友哦，切记呢在人际关系上面呢，还有呢在出行方面要格加的注意一下安全。而当天同时呢，也是非常大力婚姻、开市以及出行哦。 再来，我们看一下，在周六这一天呢，我们逢到的是天贵三合的日子。当天同时有逢到了喜人，还有天官来赐福。一般在这一天，其实非常适合我们可以把钱母存到银行去的。可是因为它逢到的是周六，不一定银行是营业的。那再来逢到疫情，不建议大家往外跑去临柜。所以我们在当天可以换个方式呢，透过开池跟放水的方式呢。 来达到让喜神入到我们要求的位置啊，那建议呢就是要放在可以增加我们的这个人缘啊，或者是姻缘的位置哈，或者是我们的事业官运的位置。在当天的开始呢，是建议是要在申时，也就是下午的三点到五点，那么放水的时间建议是在下一个时辰，也就是酉时哦，下午的五点到七点的时候去做进行。 对，比如说，如果您刚好有要，呃，整理你的聚宝盆，或者是开运摆件，啊，或者是你的这个水，呃，在这个水族箱里面的要做清洗，请运用在周六这一天哦，同时来做开池放水呢，来达到开运的效果。那么在当天呢，同时也非常大力可以做开光、祈福、动土以及开市，有需要的朋友不妨多多参考一下这个好日子。 最后看一下周日这一天逢到的是天罡日，过去都有说过了。如果本命有带魁罡，或者是说您这个本身哦可以的话呢，尽量在当天呢都少吃牛肉跟相关的加工食品，对整体运势来讲的影响力呢会降低多，脾气呢也可以比较稍微的周边一点。 以上是当周要注意的事项。接下来，我们来看一下当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名是属鸡的朋友，第二名呢是属猪的朋友，而第一名呢是我们属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上呢，在这个礼拜呢，会建议呢我们在做事情的时候呢，要透过几个方式来做。第一个呢，你要去适应。 就是能够静下心来，因为呢，在这个礼拜呢，你的这个很多的事情呢是比较快速的，它的这个呃是属于比较流动的一个状况，所以你必须要能够去同理一下，呃，为什么很多的事情呢会一直阶阶段的不接，一直呃不停的往你身上丢。如果你能够很快的去呃完成跟呼应这个状况的时候呢，那么你的整体运势呢。 会随着这个步骤的这个调整呢，也会慢慢的升温，然后加温变得更好。好，那掌控权呢也会在你的身上。在这个礼拜呢，你们的这个开运的物品呢是水，所以在这个礼拜多喝水有益身心健康哦。还有呢，开运的颜色是蓝色和绿色哦。那下一来呢，我们来看一下呢，在当周呢，其他生肖的朋友呢又有什么需要留意的地方？ 第一个是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，在当周请务必要开始展开行动，也就是你要 action，不要太过的被动，这样子呢，别人看到你开始动作了，他们也会跟进，那反而呢，在团队上面来讲的话呢，会更使得张力，那进度呢也都可以在更超前哦。整体上来讲的话，是比较利于那个团队的这种呃互动模式的朋友们哦。 那么在当周呢，属老鼠的朋友所要留意的天数是周三。下一个生肖是属牛的朋友，在这个礼拜要预防的是有情绪的这个干扰哦，请你不要太过的急着想要去表现呐，或者是呃想要呈现给对方看到结果，因为有些东西它是需要间的，你要给自己有一个时效性，让它去发酵，哦，那你才可以看到比较真实的一个状况。所以在这个礼拜，请要理性一点的对待。 自己不要太严苛，要求自己要赶快就是展现出呃结果，不然的话呢，你会非常的烦闷，反而呢会影响到整体的一个状况。当中呢要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周五。下一个生肖是属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在这个礼拜是属于需要洞悉观察的一周哦。 而且呢，这个洞悉观察是要你观察，不是谁对你有利，而是要观察谁对你利。尤其是那些会给你招来负面磁场的人，或者是总是呢，只要提到他，你就会唉声叹气，会觉得不开心的人，你在这个礼拜，请你想都不要想到这个人，不要跟对方的这个磁场圈呢有所连接呢，那就可以让你在这个礼拜的运势呢好转很多。 那么在这个礼拜呢，属老虎的朋友要留意的天数有一天是周一。下一个生肖是属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢，可以逢到无限创意的一周哦。所以基本上，尤其是您是属于美工啊，或者是做创意，或者是做文案相关的这种朋友呢，非常大力你哦，可以呢，运用这个时期呢，好好的让别人呢离。 借你的想法哦，让这样子呢，你的案子呢可以更有机会呢，能够出现在更多人的面前。属兔子的朋友，在这个礼拜留意的天数是周二。下一个生肖是属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这个礼拜呢，请务必要会开口请求。这个开口请求呢，呃，代表是也许是工作上的协助，或者是说你需要跟银行申请资金的金源。 或者是你想要找金主来投资你，不管是碰到什么样的问题，请你在这个礼拜打开你的金口，因为你开口就很容易呢，有人愿意来帮你哦。可是如果你不开口，可能贵人在你旁边有这个意愿拉你一把，你都不知道哦。在这个礼拜，这个开口也适用于在人际上面的一个调和，包括要沟通哦，请对方多配合你，或者是告白也适用哦。 那么属龙的朋友呢，在这个礼拜呢，要留意的天数，有一天是周三。下一个生肖是属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在这个礼拜，请务必要专注在工作上面哦。也就是在这个礼拜呢，可能你们会觉得，对于其他的人际呀，或者是感情呢，你都会要没有什么兴趣，包括对家庭亲子关系的互动呢，也会觉得我很没有时间去经营哦。 没有关系，但是呢，请记得这要是短暂的，而不能是长期的一个状态。那么属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢，虽然你对于这个人际互动的能量是偏低的，那么至少呢，你要在某个方面要加强你的能量。所以，请把这股能量转用到工作上面，至少呢，之后你可能可以得到金钱或是奖金相关的一个回报哦。 属蛇的朋友在当中要留意的天数有两天，除了周一之外，还有周四。下一个生肖是我们属马的朋友，属马的朋友在这个礼拜呢，请要留意会有防会错意哦。这代表的是你很有可能呢，呃，误解了别人的意识，或者是有的时候沟通上面呢，你认为理所当然，好像是对方要去做的，可是呢，对方呢。 没有理解你的指令，结果最后呢，两边都是落空的。所以在这个礼拜呢，不管是在工作进度上，或是沟沟通上面，请都要再做一个 double check，确定你的指令啊是落实的，或者是对方是完全理解的，我才不会最后呢是有踩空的一个状况哦，导致有一些不必要的麻烦延伸。那在礼这个礼拜呢，属马的朋友要留意的天数有两天，除了周五之外，还有周日。 下一个生肖是属羊的朋友，属羊的朋友，在这个礼拜，请记得呢，你会逢到需要大量思考的一个时间点，所以在这个时候呢，也会代表是你会有很多的资讯，或是有很多的选择，哦，但是思考它代表的就是你要去盘算，你要去演算，呃，不代表要在当周去做决定哦，所以这个决定呢，不宜在当周去做，请 去做多一点的这个思考，那对于日后的决定呢，才会有如虎添翼的一个效果。这个礼拜属羊的朋友留月天数有两天，分别是周四以及周六。下一个生肖是属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在这个礼拜请务必要多一点的主动积极，那么这样子呢，贵人才会往你周边靠过来协助你哦。 那如果你太过的被动呢，你可能就会错失很多的机会。那么老师呢也会提醒属猴的朋友，在这个礼拜，尤其是周日呢，是我们要注意让自己身心呢可以休息的一天啊，不妨在这一天尽量放空一下喽。接下来让我们看一下是属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢是属于实现目标的一个礼拜。 所以呢，在这个礼拜基本上呢，你会想要多一点的冲刺，还有包括呢，你会比较积极的去联络客户啊，或者是想要把一些案子呢给这个做一个结案，都非常适宜哦。因为在这个礼拜呢，是很容易可以达标的。在这个礼拜，属鸡的朋友运势相当的旺盛，所以并没有需要留意的天数。下一个生肖是属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个礼拜呢。 碰到的是眼光独到的一周哦，所以非常大力。如果您本身是属于在做这个投资的朋友，那么你就可能那个看到非常好的标的物，或者是你本身是 HR，那么你可能就可以招募到不错的一个人才，把这个贤才呢招纳到公司体下，或者是你可以看到一个市场的趋势啊，那你可以很适当的去做。 些改变跟布局哦，所以对属狗的朋友，在这个礼拜大量的去看一些资料，尤其是跟你的工作产业相关的，都会非常有利于你去做更多的判断跟分析哦。当中属狗的朋友没有需要留意的天数。最后呢，是我们属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜呢是逢到机会多多的一周哦。这也意味的是呢，在这个礼拜呢。 你可能有很多的机会可以去展现自己的想法，或者是表现自己的才华，请不要吝啬于表现出来哦。那在这个礼拜呢，属猪的朋友并没有需要留意的天数。接下来呢，让我们来看一下在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是属兔子的朋友；第二名呢，是我们属猴子的朋友；而第一名呢，是我们属老鼠的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上呢，老师会建议呢，这三个生肖的朋友在这个礼拜呢，请要注意对方另外一半有可能会比较敏感一点。为什么呢？因为他们会希望，即便他们在为你做一些改变或者是一些 compromise 妥协的时候，你也能够逐渐的给他。 一点一点的这个认可感，所以在这个礼拜，请务必要多认可对方一点，不管他为你的改变是不是很缓慢，或者是没有一步到位都没有关系，只要他有这个意愿去慢慢的去做，那么请你都一定要给他一点甜头，多一点的奖励，好，赞赏，好，所以这个蜕变是需要时间的，好，请你呢要多一点的鼓励对方哦。 那再来就是在这个礼拜，我们也可以透过呢，有一点点的神秘感哦，给对方创造一些新的惊喜哦。那多一点的耐心呢，去经营这个感情，去聆听对方，都可以呢，让感情在这个礼拜升温加倍哦。以上是当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号加入老师。 我是金英老师，感谢您本次的收看，我们下次再见了，拜拜。